бірінші нұсқа бірінші сұрағымыз то есть бірінші сұрақта бізде теориялық сұрақ екен дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалады оның үдеуінің бағытын табыңыз яғни бұл жерде үдеудің бағытын табуымыз керек шеңбер бойымен қозғалды деген сөз әрине бізде шеңбер сызамыз шеңбердің міндетті түрде несі болады радиус болады иә яғни бізде а центрге тартқыш үдеу бар еді жылдамдықтың квадратын бөлеміз градусқа иә демек дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалады мынау бізде қозғалысы шеңбердің қозғалысы деп алайық сол кезде оның үдеуінің бағыты дейді яғни бізде центрге тартқыш үдеу ғой формуламыз демек центрге тартқыш үдеу дегеніміз дене қозғалысының центрге қарай бағыттайтын физикалық шама дейміз яғни барлығын центрге бағыттап отыратын шаманы біз физикалық яғни үдеу центрге тартқыш үдеу дейміз демек бізде ә, қайсысы болады әрине иә керемет радиус бойымен шеңбер бойына бағытталған болады иә келесі есеп екінші есеп нөл үш метр секунд квадрат үрдеумен төмен қарай қозғалған лифт ішіндегі массасы 48 килограмм баланың салмағын тапқыз дейді бұл қандай салмақ төмен қарай қозғалса қандай салмақ болады яғни біз салмақсыздық деп қарастырамыз иә жалпы салмақтың өзі екіге бөлінеді біріншісі астын салмақ ол жоғары қарай қозғалған кезде төмен қарай қозғалған кезде салмақсыздық яғни ешқандай үдеудің қажеті жоқ еркін сөйлеудің бағыты төмен болғандықтан оны міндетті түрде өзінің бағытымен бірге қарастырып кетеді деп қарастырады екенбіз иә демек осы жерде формуланың орнына қоятын болсақ массамыз 48 сегіз он азайтамыз нөл бүтін оннан үш иә сол кезде бізде неше шығады әрине мынаның ішінен тоғызда жеті иә иә оны көбейтеміз қырық сегізге сол кезде төрт жүз job яғни yani болады иә оның алты өлшем бірлігі ньютон кеттік ары қарай келесі есеп үшінші есеп бір қалыпты қозғалған адам 20 секунд ішінде 30 метр жүрді осы жылдамдықпен қозғала отырып 3 секунд ішінде адамның жүрген жолын тап дейді иә демек бұл жерде ә, бізде жылдамдықтар тең болып тұр ғой арқылы болама ма сол кезде жолдың уақытқа қатынасы және жолдың уақытқа қатынасы деп екінші жағдай демек бізде екінші жағдайдағы жолды табатын болсақ бірінші жағдайдағы жол мен екінші жағдайдағы уақытты көбейтіп бөлеміз бірінші жағдайдағы уақытқа сол кезде отызды көбейтеміз біздің екінші жағдайдағы уақытымыз үш секунд болса астындағы бірінші жағдайдағы уақытымыз жиырма секунд болды демек бізде мына екеуінің көбейтіндісі неге тең болады тоқсанға тоқсанға тең болады иә бөлеміз мына екеуі кетеді төрт те бес иә төрт те бес болмай ма так сол кезде с болады деген сөз не үшін мына жерде теңестіріп кеттім соны айта аласыздар ма қандай ереже болып кетті деген сұрақ туындайды иә иә бұл жерде жылдамдық өзгермеген яғни ә, осы жылдамдықпен деген сұрақ тұр дәл осы мынаның жылдамдығы мынаның жылдамдығымен қозғалған екінші жағдайда да сол үшін ә, төртінші есеп бізде ә, бір ұшы бекітілген металл сымды алпыс ньютон күшпен яғни созған кезде бізде не істейді бір бүтін оннан екі мегапаскаль кернеу пайда болады сымның көлденең қимасына ауданылған яғни бұл жерде біз қай формулаға саламыз деген сұрақ туындайды әрине біз механикалық кернеу деген бар еді иә ол қандай формасы күштің неге қатынасы ауданға қатынасы иә енді осы жерден біз аудан табатын болсақ формуламыз қалай болады күштің механикалық кернеуге қатынасын қарастырады екенбіз демек күш бізде алпыс болса астындағы мынаны біз қараңыздар мега паскаль болғандықтан міндетті түрде оны біз неге айналдырамыз иә, он екі көбейту онның бес дәрежесі болса бола ма демек он екі көбейту онның бес дәрежесі қараңыздар енді мен алты мен он екіні қысқартамын алты мен екі қысқартамын екі қалады демек онды екіге бөлемін бес көбейтемін онның мынау астындағы плюс дәреже жоғары шыққан кезде минус дәреже болады сол кезде метр квадратқа тең болады ол бізде мына ответ жоқ бірақ сантиметр квадратқа келтірген демек бұл неше сантиметр квадрат болды әрине нөл бүтін оннан бес сантиметр квадратқа тең болады иә келісесіздер ма келісеміз ғой өйткені метр квадрат айналатын сантиметр минус төрт мынамен минус демек келесі есеп бесінші есеп ньютонның екінші заңының импульстік түрде жазылуы дейді демек бұл жерде енді біз бірден жауапты белгілеп кетейік және осыны дәлелдейміз өткен сабақ жалпы ньютонның екінші заңы формуласы массаны көбейтеміз үдеуге қараңыздар үдеуіміз неге тең дейтін болсақ үдеу деп жатқанымыз бізде неге тең әрине жылдамдық мүйізі басында жылдамдық және дельта т деп алайық иә иә сол кезде формула ашатын болсақ f тең болады Делта то есть делта в көбейту масса бөлінген делта т енді осы жерден теңестірген кезде f көбейту делта т тең м көбейту делта в мынау бізге неге тең болады ол әрине дене дене дене тең болады нәтижесінде мына бір форманы яғни дельта деген бізде нені білдіреді мына жерде бұл өзгеріс деген мағынаны білдіреді деген сөз нәтижесінде ответ ары кеттік алтыншы есеп алтыншы есеп қатаңдығы берілген және күш берілген серпімділік күші так сіздерге осы жерде бір сұрақ қойып кетейінші естеріңізде ма осыған дейін айтқан болатынбыз жалпы деформация нешеге бөлінеді деформация farmacia. Aha. екіншісі пластикалық яғни бұл теориялық сұрақ сіздерге естеріңізге түсіндірдім. жалпы деформация екіге бөлінеді пластикалық ол өзі өз қалпына келе алмайды өздігінен ал себеппелі өздігінен келе алады жақсы кеттік олай болса жалғастырамыз яғни бұл жерде бізде ә, әрине қандай деформация болып тұр серіппелі деформация серпімді күштің формасы қандай да қараңыздар мына меш самой бізге нені береді меш самбасы бізге нені береді да есепте ешқандай мәні жоқ та меш самбаның бірақ не үшін қолданылады деп так айтып кетейік қараңыздар мына жерге мен жазып жатырмын да мынау мүйіз таңба деген ә, жаңа айттық біз серпімділік яғни серіппелі деформация қалпына өзіне өз қалпына келе алады яғни бұл ә, қайта келе алу қарама қарсы деген мағынаны білдіреді да сол себепті мүйіз таңба қойылады ал бірақ есепте ешқандай мәні жоқ бұның минус таңба деген кезде есептегі минус жаққа кетеді деген сөз емес бұл ә, созылып қайттан жіберген кезде өз қалпына келе алу қарама қарсы кете алады деген мағынада келеді деген сөз түсіндіре алдық қой так қараңыздар енді екі нөл қысқарды сол кезде бірде екіге бөлетін болсақ неше болады нөл бүтін бес өлшем бірлігі метр болады деген сөз ответ а болады ары қарай кеттік жетінші есеп жетінші есепті әрине бұл есеп бізде айнымалы токқа байланысты есеп яғни біз айтқан болатынбыз осы айнымалы токты жалпы нелерді бар ғой кедергілерді жалғаған кезде тізбекте жалғайтын болсақ кернеу не істейтін еді тізбекте жалғасақ кернеулер не істейтін еді керемет қосылады яғни жалпы кернеу тапқан кезде бізде ә, кернеу бір қосылған кернеу екі дейміз демек отызды қосамыз қырыққа ә, неше жетпіс вольтқа тең болады бірақ қараңыздар тізбектің а с а мен с яғни осы аралықтағы несін табу керек бізге ә, кернеудің әсерлік мәні дейді да яғни кернеудің әсерлік мәні деген сөз ә, былай істейміз қараңыздар жалпы максимал кернеуді бөлеміз түбір екіге иә иә өйткені ә, бізде айтқан болатынбыз айнымалы ток уақыттың өтуіне байланысты кернеуі елу герц жиілікпен өзгеріске ұшырайды сол себепті бұл жерде кернеу өзгереді нәтижесінде бізде мынау неше болады жетпіс яғни максималды кернеуіміз жетпіс болды оны бөлеміз так қараңыздар түбірасты екіден бірде бірде төрт шығады иә иә солай ма жетпісті бір бүтін оннан төртке бөлсек неше болады екен елу ма елу вольт болады иә демек ответ с деген сөз кеттік ары қарай келесі сегізінші есеп біртекті магнит өрісіндегі орнатылған тогы бар түзу өткізгішке әсер ететін ампер күшінің бағытын табыңыз дейді яғни бұл бізде ампер күшінің бағыты ампер күші бізде сол қол ережесімен анықталынады мынаған қарайтын болсақ ток бізден ары қарай кетіп бара жатыр деген сөз ток бізден ары қарай яғни бізден ары қарай деген сөз қолыңызды то есть бізге қарай деп айтайыншы мен иә мынау нүкте болса бізге қарай ғой енді қараңыз ток бізге қарай кетіп жатса демек қараңыз ол қол, сол қолыңызды өзіңізге қарай не істейсіз так мен бүйтіп көрсетейін сіздерге қазір экран ашылды ғой иә міне қараңыздар қол тұр ғой міне қол иә жоқ менің камера менің камерам ашылды ғой мені көріп отырсыздар ғой мен мені көріп отырсыздар ма мен көріп отырсыз аха қараңыздар мына қолды бар ғой қол осылай қалатын болсақ бізден бізден ары қарай ток шығады да ал енді сізге қарай болса мынаны біз не істейміз былай өзімізге қарай төңкереміз осылай деген сөз да енді қараңыздар яғни бізде бас бармақ мынау бас бармақ сол қолдарыңыздың бас бармағы яғни ампер күшінің бағытын білдіреді ал мынау бізде токтың жүрген жолы ал осы кезде өріс дегеніміз былай болады не өріс былай жүретін міне сол кезде былай айналады ғой иә енді қараңыздар бұл ток бізге қарай келсе мына қолды былай айналдырдым мен өзіме қарай сол кезде бас бармағым қай жаққа қарады түк төмен болып қалды демек бізде мынау не болады деген сөз тік төмен деген вариант болады деген сөз түсіндіре алдым ғой яғни бұл бізде сол қол ережесі с вариант болады деген сөз так ары қарай кеттік келесі есеп тоғызыншы есеп тоғызыншы есепте қараңыздар бізге нені тап дейді фотон энергиясы жалпы фотон энергиясының формуласы қандай еді h тең иә мынау бізде яғни жарық жылдамдығы демек hs бөлінген лямбда жақсы орындарына қоямыз да минус отыз төрт көбейтеміз үш көбейту оның сегіз дәрежесі бөлеміз нано деген неше минус тоғыз қараңыздар енді бұл жерде міндетті түрде біз калькулятордың көмегіне жүгінеміз калькулятордың көмегіне жүгінеміз сол кезде көбейтіп бөлетін болсақ көбейтіп бөлетін болсақ қалай шығады екен иә шығады па шықты ма сіздерде менде шыққан секілді нөл бүтін мыңнан жиырма жеті көбейту оның дәрежемен жұмыс жасаймын енді қараңыздар сегізбен мынау кеткен кезде мына жақта минус жиырма алты қалады так астындағы минус тоғыз жоғары шыққан кезде плюс тоғыз болып кетеді бұл өте қысқарды Демек, мына жақтан 6-дан мына жақтан 3 17 қалады, я. Енді -17 деп қоям. Енді мына жақта бізде ондай вариант жоқ, 27-ге келтіруіміз керек. 1 2 3 үтірі жұтамыз. 27-де 6. Демек, 1 2 3 мынаған 3 қосылатын болса, көбейту оның неше дәрежесі? 20 дәрежесі. Джоул деген сөз, иә? Түсіндіреді ғой. Демек, бұл бізде қай нұсқа болады? Бұл вариант кеттік ары қарай келесі сұрақ бізде өте оңай қарапайым сұрақтардың бірі суға батпайтын дене дейді судың тығыздығы нешеге тең бізде килограмм бөлінген метр кубқа тең демек қараңыздар мынаған тең болды деген сөз осыдан не істеу керек аз болу керек тығыздығы демек алюминий болмайды деген сөз 900 мұздікі аз мыңнан 500 бен 600 аз демек бізде қайсысы болады деген сөз құрғақ ағашпен иә құрғақ ағашпен мұз деген сөз ответ келесі кеттік екі поезд бір біріне қарама қарсы яғни мен мына қарама қарсы деген жазып қоямын қарама қарсы осындай осындай жылдамдықтармен ә, жүріп келеді бірінші поезд екінші ә, жолаушының екінші поездің өзінің жанынан 14 секундта өткенін байқаса екінші поездың ұзындығын жалпы ұзындықтың формуласы бізде мынандай форма бар еді иә жылдамдықтың уақытта көбейтіндісі ал егер бұл жерде жылдамдықтар қарама қарсы бағытта болатын болса біз не істейтін едік жылдамдықтар қарама қарсы бағытта болса не болатын еді жалпы жылдамдық тапқан кезде бірінші мен екіншісін не істейтін едік қосатын едік естеріңізде ма демек ұзындықтың формуласын тапқан кезде ә, жылдамдық бірді қосамыз жылдамдық екіге көбейтеміз уақытқа енді қараңыздар елу төрт километр сағатты неге айналдырамыз метр секундқа айналдырған кезде он бес метр секунд иә ал жетпіс екі деген сөз жиырма метр бөлінген секунд екі қосындысы нешеге тең болады әрине бізде жиырма бес так отыз бес болады иә отыз бес көбейтемін ә, уақытым неше он төртке яғни отыз бес көбейтеміз төрт жүз тоқсанға тең бола ма демек ответ болады деген сөз яғни мына жерде сіз ескерулеріңіз керек қарама қарсы сөз сөзді ескеріп кетуіміз керек болады иә жылдамдықтар қарама қарсы болса қосылады келесі ауданы берілген гидравликалық престің кіші поршені яғни кіші поршень деген сөз мынау бізде f1 мынау бізде s1 иә ал енді мынау бізде не болады h1 h1-ге тең болады иә ауданы осындай демек мынау s2-ге тең үлкен поршенге әсер ететін күшті табу керек яғни f екіні табамыз және h екіні табуымыз керек болады енді гидравликалық пресстің формуласы қандай еді былай алсақ болады осы жерден f екіні табатын болсақ формуламыз қалай болады так енді қараңыздар бізде екі жүзді көбейтеміз с екіміз сегіз сантиметр квадрат деген нешеге тең болады аха оның минус төрті болады түсінбей қалған жерлеріңіз болса міндетті түрде сұрап отырыңыздар минус төрті минус төрттер қысқарады екімен ол кетеді мына жақта неше қалады төрт қалады мына көбейтетін болсақ сегіз жүз демек ф екіміз сегіз жүз енді қараңыздар бізге h екіні табу керек ол үшін бізде естеріңізде болса f1 h1 f2 h2 деген форма бар еді естеріңізде ма осы форманы қолданамыз осы жерден h 2 тапқан кезде h 2 тапқан кезде f1 h1 f2 иә енді қараңыздар f1 дегеніміз бізде нешеге тең болды 200 h1 дегеніміз нешеге тең 16 см минус неше дәрежесі 2. Бөлемін астында жаңа f 2 нешеге тең болды? 800, е? Жақсы, 800 қоямын. Енді қараңыздар, бізде 200 бен 800 қысқаратын болса, астында неше қалады? 4 қалады. 4 пен 16 қысқарады. Сол кезде неше қалады? 4 минус 2 дәрежесі. Иә, бұл бізде 4 сантиметр демек сегіз жүз және төрт сантиметр деген сөз бола ма иә демек мына вариант болады, иә, а вариант жақсы ары қарай кеттік келесі есеп ішінде үш мегапаскаль қысымдағы он литр азот бар ыдысты көлемі бес литр бос ыдыспен кран арқылы қоссақ дейді яғни қараңыздар мынау бір ыдыс бар иә бұл ыдыс ыдыста ішінде үш көбейту онның алты дәрежесі паскаль қысым бар ал бұның көлемі неге тең дейді көлемі бізде 10 литр дейді дәл осыған кішкентай кішкентай көлемі 5 литр нені ә, екеуін жалғаймыз да былай көрдіңіздер ма жалғанады түсіндіре алдық па сол кезде сол кезде яғни ә, бізде не дейді ыдыстағы қалыптасқан жалпы екі жақтағы қалыптасқан қысымды табу керек дейді бізде изотермалық процесс изотермиялық процесске жата ма яғни ә, изотермиялық процессте не тұрақты константа дұрыс константа деп қоямыз демек формуламыз p бір p бір тең п екі 2 бір қосылған в екі десем бола ма неге дейтін неге олай болды дейтін болсаңыздар бізде мына екеуін ашқан кезде мына жақтағы көлем литр мен мына жақтағы литр не істейді екеуі көлемдері қосылмай ма ал бірақ қысым бізде ә, қазір қалай болатынын анықтаймыз дұрыс па демек осы жерден қысым екіні табатын болсақ қысым бірді көбейтеміз көлем бірге бөлеміз көлем бір қосылған көлем екіге иә сол кезде бізде ә, үш көбейту онның алты дәрежесін көбейтеміз онның көбейту онның бес үш астында қосындысы неге тең болады 15 бес көбейту оның минус үші қысқарды 15 беспен мынау кетеді да жоғарыда неше қалады екі көбейту онның алты дәрежесі паскаль қалады екен. демек бізде ответ болады деген сөз иә түсіндіре алдық па жақсы келесі есепке кеттік келесі есеп бізде теориялық сұрақ мүмкіндік болса осындай теориялық сұрақтарға арналған бір дәптер арнаңыздар өйткені әрбір теорияны жазып баратын болсаңыздар бір жағынан есіңізде қалады екінші жағынан ә, сізге көмекші құрал болады да ешқандай қоспасы жоқ таза жартылай өткізгіштердің өткізгіштік өткізгіштігі етті яғни біз жалпы токтарды әртүрлі ортада өтету, өту процесі бар екендігін білеміз суда не өткізеді иә анон катон иә немесе анион немесе жаңағы электрондарды не тасымалдайды то есть темір металдарда дейтін болса электрондар дейміз ал енді жартылай өткізгіштерде не тасымалдайды дейтін болсақ біз нелер тасымалдайтын еді жартылай өткізгіштерде жартылай иондар дегеніміз ол сұйықтар мен газдарда иә ал жартылай өткізгіштерде кемтіктер мен электрондық электрондар болады түсіндіре алдық қой кемтік пен электрон кемтік деген акцепторлық болса электрондық ол донорлық деп қарастырылады естеріңізде болса сол себепті біз 14 төртінші есепте ответ е жартылай үзгіштерде тасымалдаушылар ол кемтіктер мен электрондар дейміз жарай ма кеттік ары қарай кеттік келесі есеп 15 бесінші есеп 15 бесінші есепте бізде не дейді жылу машинасының қыздырғыштың температурасы салқындаушылық температурасынан екі есе артық егер қыздырғыштың температурасын екі есе арттырып яғни қыздырғыштың температурасы не істеген екі есе артқан жақсы демек ә, біріміз тең болады екі бір деп қоямыз да ал салқындатқыштың температурасы екі есе кеміген демек т екіміз тең болады т бөлінген екі мынаны бүйтіп алайыншы тең деп алайық енді пәктің формасын алатын болсақ сапар азайту т екі бөлінген сапар көбейтеміз жүзге так енді қараңыздар енді қараңыздар бізде не дейді мына жерде біз нені табамыз әрине бұл жерде біз ә, т орнына екі т бір деп қоямыз азайтамыз то есть бір емес тның өзі деп алайық мынаның орнына т бөлінген екі дейміз бөлінген астында екі т так ортақ бөлгіш екіден береміз сол кезде төрт болады төрттен бірді азайтсақ не болады үш т болады ал астындағы екі астына түсіп кетеді мына екімен көбейтіліп не болады төрт т болады иә мыналар қысқарған кезде не қалды нөл жетпіс бес яғни не қалды бізде мәні қалады иә нөл жетпіс бес немесе ол жетпіс бес процентке тең болды деп қарастырамыз дұрыс па енді қараңыз бізге не дейді ә, онда жылу машинасының пәкін тап дейді жылу машинасының пәкін табуымыз керек демек демек қараңыздар бізде пәк неше процентті береді жүз процентті бере ма жүз процент берді ғой олай болса қараңыздар мынаны теңдеп деп жалғастырамын енді пәкті жүз процент десек мынау жетпіс бес жүзге қосамын нені жетпіс бесті өйткені бізде жетпіс бес процент сан мәнін табуымыз керек та сол кезде неше болады бөлемін жүзге жүз жетпіс бес болады иә ал бөлемін нешеге жүзге бірде жетпіс беске не істеді артты ма сонда яғни пәгіміз бірде жетпіс беске Э, артты деп қарастырады екенбіз так осы жерде сіздерге бір анықтама айтып кетейін ә, сіздер білесіздер яғни жалпы физикада пәк ең көп процентті беретін пәк бұл карно цикл яғни осы ә, карно цикл осы пәктің формуласы яғни осы бір ә, пайдалар коэффициенті береді екен бізге сұраңыз бізде бұл жерде қараңыз егер егер қыздырғыш температурасы екі есе артып салқындатқыш екі есе кемісе дейді да міне қараңыздар кемісе ол кезде осы пәк жылу машинасының пәкін таптық бұл жерде біз жай ғана жылу машинасының пәкін қарастырдық мынау бізде жылу машинасы пәгі ғой біз сол кезде ә, жылытқышты жылытқыштың температурасын екі есе арттырып ал салқындаштың температурасын екі есе кемітсек ол кезде біз одан неше есе ұтады екенбіз бір жетпіс бес есе ұтамыз деген сөз бізге пайдалы осы бір жетпіс бесі пайдалы болады екен деген сөз да түсіндіре алдым ба ары қарай жалғастырамыз солай болса көлбеу жазықтықтан сырғанған түскен кинетикалық энергиясы екі жүз қырық джоуль шана горизонтал жазықтықта 12 метр жол жүріп тоқтаса тежелу кезінде күшін табамыз жалпы естеріңізде болса жұмысымыз неге тең болады әрине атқарылған жұмысқа тең болады энергиямыз то есть иә олай болса біз не істесек болады ең қарапайым қысқа жолын қарастыратын болсақ а тең f көбейту s дейміз осы жерден f табатын болсақ не болады жұмысты бөлеміз s-ке бірақ енді жұмысымыз бізде сол дененің атқарылған энергиясына байланысты яғни тура пропорционал тең иә атқарылған энергиясына байланысты сол үшін 240 қырықты бөлесіз иә иә әрине 12-ге бөлесіз сол кезде 24 пен 12 екіні қысқартатын болсақ қысқартатын болсақ неше болады екі қалады демек 20 ньютонға қызыл сызықты кім сызды өшіріп тастасаңыз біз өшіре алмаймыз да сіздер сызғаннан кейін жалғастырайық жарайды басып кеткен шығар ары қарай кеттік он жетінші есепте графикте изопроцесс анықтаңыз изопроцесс неше изопроцесс бар енді қараңыздар мына жерде қысым мен көлем өзгеріске ұшырады деген сөз не тұрақты болды деген сөз вот қараңыздар иә олай болса олай болса бізде ә, қарайтын болсақ мынау процесс мынандай шығатын изохоралық ә, мынандай процесстер бола ма ондай болса осындай процесс бар ма еді бізде мына мен мына процесс бар ма қызылмен қараңыздар мынау процесс бізде бола ма сол кезде мынандай процесс бар ма сіздер әр процесс сызған кезде үш үш суретімен сызған боласыздар иә кітапта бар ғой барлығында үш процесс қарастырған осындай бар ма еді сіздерде әрине жоқ ондай процесс жоқ себебі себебі изотермияда қандай еді изотермияда мынандай еді қараңыздар дұрыс па былай еді иә дұрыс па демек бізде мына екі мен үш және 1 мен 4. То есть 2 мен 3, 4 мен 1 болады деген сөз, иә? Ол қандай процесс? Ал 1 мен 2, 3 пен 4 деген процесс болмайды. Окей? Ондай процесс жоқ деген сөз. Түсіндің ғой? Жақсы. Иә, келесі есепке Давай. Так, келесі есепте бізде уақыт берілген аудан берілген э, және көлем то есть көлем және молекула саны берілген э, ток күші берілген иә аудан в общем айтқан кезде электрондардың қашықтығын табыңыз сіздерге сіздерден бір сұрайыншы жалпы тұрақты токтың формуласы қандай еді тұрақты токтың формуласы қарапайым тұрақтылықтың формасы бар еді ғой так i 7 севен деп жаттайтын едік баяғы, баяғы кезде біз кішкентай кезімізде сөйтіп жаттағанбыз ана ұстаздарымыз сөйтіп оңай жолдарын қарастыратын еді да севен деген яғни i деген ток күші тең севен севен деген мынандай бұл бізде тұрақтылықтың естеріңізге түсті ма яғни осылай жаттауға иә енді қараңыздар бізде мынау n дегеніміз концентрация дұрыс па концентрация дегеніміз молекула санын яғни электрон санын бөлеміз сол неге көлемге жылдамдық дегеніміз неге тең жылдамдығымыз неге тең болды қараңыздар енді мен с деп жазсам қазір мынаумен шатасып кетуі мүмкін бұл не деп алайын мен л деп алайын иә түсініктірек болу сол кезде формуламыз келіп шығады ауданды көбейтеміз ұзындыққа көбейтеміз ға бөлеміз астында уақыт пен көлемге иә осы жерде мен нені табуым керек Л-ды табуым керек а е e қалып кетті а кешіріңіздер мына жерде е e болады ұзындықты тапқан кезде ток күшіні көбейтемін неге уақытқа және көлемге бөлемін ауданға нға және заряд бар бұл барлығын орнына қоямыз бірақ бірақ сантиметр кубты метр кубқа айналдырамыз оның минус 6 метр кубқа тең так сантиметр квадрат ол неше болады оның ә, минус 2 деп алсам бола ма өйткені мына мына екісімен бірден қысқартып жібердім демек демек демек қараңыздар енді бізде нано нано неше 10-ның минус 10-шы дәрежесі де олайын, я? Так, уақыт 1 секунд. Көлем бізде 10-ның минус 6-сы. Так, астында. Ау. Санти минус 2, куппен минус 6 болады, я? Я, санти минус 3, э, то есть санти минус 2, куппен минус 6 так ауданды келтіретін болсақ оның минус неше дәрежесі болды 2 дәрежесі ал мынау бізде 12-де 5 көбейті 10 6-сы және 1-де 6 көбейті 10 минус 19-ы енді арғарай, қарапайым не калькулятор иә барлығын есептеп бөлетін болсаңыз қазір сізде мынандай сан шығады екен метр ну біз неде болсақ болады сантиметрде болсақ болады ма иә келісеміз ба ары қарай кеттік так бізде қазір әріптестер екі минуттан кейін мынау тоқтайды да сол үшін екі минуттан кейін өшіп қалса қайтадан өткенде де қосамыз сондай иә кеттік ары қарай дене мен экран арақашықтығы үш метр дейді қараңыздар дене мынау болса иә экран деген сөз ол дененің несі бүйтіп алып келген кезде мынау экран яғни кескіні деген сөз ғой ол деген сөз мынандай міне д қосылған кішкентай f тең болады 3 деп аламыз ал мынау бес есе деген сөз үлкейтілу г тең беске деп қоямыз формула өткен сабақта айтқан болатынбыз иә естеріңізде ма осы жерде мен г ны э, то есть ф тауып көрейін г көбейту д болады иә г міне қараңыздар мынаған тең болады демек орнына қоямын мына жерге сол кезде д ға қосамын бес д ны тең үш мына дым неге тең болады сол кезде нөл бүтін оннан бес иә нөл беске тең болады метрге метрге тең болады ал енді не арақашық кішкентай f неге тең болады ол екі де беске тең болады дұрыс па үштен азайтамын ғой түсінікті болды ма кеттік ары қарай бізге не табу керек оптикалық күш дейді яғни мына жерге жазып кете берейін қазір өшіре саламыз бір бөлінген д қосылған бір бөлінген кішкентай f ортақ үшін аяқтады f-тен беремін то есть f-тен беремін мына бетке d-дан беремін демек f қосылған d f көбейту d сол кезде қараңыздар үстінде үшті бөлемін неге бірде жиырма беске ол неге тең болады екіде 4 дпотара. Дұрыс па? Бірінші теңестіретін. Дұрыс па? F1 R1-дің квадраты. M1 M2. F2 R2-нің квадраты. M1 M2. Бізде қараңыздар, массасы кеміткен әрқайсысының массасын дейді демек мынаны кемітті екіге мынаны кемітті екіге ара қашықтық екі есе артқан болса мына r нешеге артты екі есе артса не болады ол төрт есе болып кете ма келісесіздер ғой иә сол кезде қараңыздар массаларды мен қысқартамын мына массалармен ара қашықтық мынамен кетеді сол кезде не қалды бізде f бір тең мына екі астындағы төрт жоғары көтеріліп кетеді иә математикалық ереже бойынша f 2 e көбейту 16 болады осы жерден f 2 e табатын болсақ f 1 бөлінген 16 болады деген сөз болды түсінікті болды ма так мына контекстті талдадыңыздар ма әлде талдайық па талдайық ә? жақсы талдаймыз қараңыздар бізде кинематика нені зерттейтіндігін бір есімізге түсірейікші онда анықтамасын айта аласыздар ма анықтамасын айта аласыздар ма тағы да бізде ключевой сөз деген болады да мысалы сіз айтқан қазір мәтіннің ішінде ключевой сөз жоқ өйткені ол ключевой сөз қай жерде кездессе де сол сөз міндетті түрде кинематиканың анықтамасын сұраған кезде болатын сөз ол қандай сөз еді жоқ кинематика қозғал механика дұрыс механика қозғалысты білдіреді дұрыс айтасыз бірақ кинематика дегеніміз дене қозғалысының себеп салдарын емес тек қана геометриялық қасиеттері деген сөз бар еді яғни осы жердегі геометриялық қасиеттер деген астын сіз қойсаңыздар себебі біз осы бөлімде геометриядағы формулаларды қолданамыз мысалы пифагор косинуса теоремасы тік бір ауданы трапецияның ауданы тік төртбұрышты э, ауданы яғни осы бір формулаларды қолданамыз деген сөз сол себепті кинематика нені зерттейді дейтін болса бізде ключевой сөз міндетті түрде ол бүкіл жерде келген кезде сол сөз болады ол не екен геометриялық қасиеттерін сипаттайтын физикалық яғни бөл, механика бөлімі дейміз да түсіндіре алдым ғой демек қараңыздар бізде бірінші болып 21-ді табайық 21-ші сұрақта қозғалыстың алғашқы 10 секундтағы үдеуі үдеудің формасы қандай еді енді бізде бастапқы жылдамдық нөлге тең болғандықтан жылдамдықты неге бөлеміз 10 секунд деген сөз міне жылдамдық он демек неге тең болады дұрыс па бұл оңай кетті жиырма екінші есепте дастанның жиырма секундта жүгірген қашықтығы яғни 20 секунд деген сөз міне қараңыздар мына мына аралық қой бізде иә мына жерден осы аралық демек сызып қоям мен бүйтіп сызамын қазір бұл қандай ә, фигура керемет трапеция иә yeah. бүйтіп сызып қояйық трапеция осы трапецияның бізде ауданның формасы бар с аудан қандай осындай форма бар еді иә біз осы формуланы физикамен байланыстырамыз физикада мынандай формула бар қорытылған кезде в бір қосу в екі бөлінген екі көбейту уақыт деген формула естеріңізде ма осындай форманы білеміз ғой физикада яғни мына формула бізде орташа жылдамдықтың формуласы түсіндіре алдым ба енді қараңыздар бізде в біріміз неге тең болды в бір неге тең болады бізде в бір нөлге тең бола ма бүйтіп түсіндірейік енді қарай бүйтіп а деп түсіндірейін сіздерге мынау б деп түсіндірейін мынау бізде биіктік деп түсіндірейін енді түсінікті бола ма а нешеге тең а неге тең жоқ мына қарасаңызшы мына бүйтіп сіз оңға тең ғой он қосамын б неге тең бөлемін екіге көбейтем биіктік неше болды бес қараңыз қосындысы 30 бөлемін екіге 15 15-ті 5-ке беске бөлсем ке неше болады демек ол 20 секундта 75 метр жол жүрген яғни 20 секундта 75 метр жүрді. түсіндіре алдым ғой иә жақсы дастанның 20 секундтағы орташа жылдамдығын табыңыз дейді орташа жылдамдықтың формуласы қандай еді азамат яғни бүйтіп жазсам болады ғой дұрыс па алдында несі бар мынау не еді ол бізде физикада сумма яғни қосынды деген сөз демек жолым неше болды 20 секундта жаңа аха уақытым неше болды 20 деп тұр иә бөлсем неге тең әй 20 жиырмаға бөліп жатырмық қой демек ответ не болды түсінікті олды, иә келесі дастанның 5 және 10 секундқа дейін жүрген қашықтығы Қайттан неге ораламыз так қараймыз 5 деген мұнау. Мұна аралық е? Иә? осыдан бұлай қарайсызам. 10 ға дейін жүрген бұл қандай фигура болды тағы трапеция болды дұрыс па трапецияның формасы міне тұр демек с тең а дегенім бізде нешеге тең мына жер Но а но б но т аш деген ау керемет аха аха бес так қоссақ жеті жарым жеті жарымды екіге бөлеміз неше болады оны көбейтеміз беске он сегізде жетпіс бес метр так ораламыз кеттік келесі есеп 25-ші есеп 20 секундтан кейінгі дастан сол тұрақты жылдамдықпен тағы неше неше метр 150 метр жол жүрді демек мынау тағы да 150 метр жол жүрді 20 секундтан кейін А, оның қозғалыс басынан яғни нөлден бастап 50 секундтағы орташа жылдамдықтың формасы қандай еді жаңа так қараңыздар жиырма секундта неше метр жол жүрген еді ол тағы не жүріпті аха басынан бастап неше секунд елу секунд деп тұр ғой демек қоссақ екі жүз жиырма бес бөлу елу ол бізде төртте бес тізбекте жүрген екі альфа ыдырау және екі бетта ыдыраудан кейін бізде осындай бір элемент пайда болды дейді иә ядросының пайда болатын яғни не дейді ядросынан пайда болатын нені туынды ядроны табу керек қой бізге дұрыс па демек қалай істеймін мен демек мен былай істеймін қараңыздар бірінші мынаны жазамын колонии ма? 84 216 ыдырайды альфа ол неге тең 2 де 2 де 4 2 альфа деп тұр бұл 2 бетта минус 1 де 0-ге тең қосамын белгісіз элемент біз білеміз қараңыздар мынау астының қосындысы астының қосындысы неше болу керек бізге 84 болу керек қой демек мына мынаны көбейтсем мына жерде не болады пайда болады төрт пайда болады мына жақты көбейтсем минус екі пайда болады иә төрттен екіні азайтсам екі демек сексен төрттен азайтамын нені азайтамын екіні неше шығады сексен екі деген иә демек мына жер сексен екі жоғарысының қосындысы неге тең болу керек маған 216 болу керек Мына 16 та болады я? а 8 то есть кешірім сұраймын Мына 8 көбейтіңіз. Мына 0 демек 200 а, 216-дан 8 200 208 болады ответ мынау болады деген яғни мына бет атомдық массаларын теңестіресіз қосындысына және астындағы протон сандарын қосындысы мынаған неге мына бір элементке тең болу керек ереже ответ бізде қайсы болады сонда бір ғана ответ болады иә д вариант д болады түсіндіре алдық қой кеттік ары қарай жиырма алтыншы есепте былай дейді екі метр биіктіктен еркін құлаған массасы 500 грамм дененің жерге соғылар мезетіндегі кинетикалық энергиясы табылады жалпы біз былай істесек болады да жылдамдықты табып одан кейін барып ыыы кинетикалық энергияны тапсақ та болады ал қысқа нұсқа жол қандай и все сөйтіп қарастырамыз нәтижесінде е тең жоқ м gh дей саламыз и все бастыққа тұрмаймыз не үшін өйткені бәрібір жылдам тапқан кезде осы мән келіп шығады да ең қысқа жол осы иә сол шығады да ол жылдамдық табу одан кейін кинетикалық энергия табу бізге қатты маңызды емес себебі аз уақытта көп есеп шығаруымыз керек так кеттік мынау граммды килограммға міндетті түрде асықпай айналдырамыз көбейтеміз онға көбейтеміз биіктік екіге мынамен кетеді мына көбейтеді он джоуль ответ а болады тағы басқа жоқ дұрыс айтады басқа жоқ иә солай ма кеттік ары қарай келесі есеп келесі есеп бізде заряд бөлшектің және индукциясы ә, магнит өрісі күш бағытының жылдамдығы берілген қозғалыс бөлшекке әсер ететін күш дейді так қараңыздар әрине бұл қандай күш лоренс күші яғни бүйтіп көрсетейін сіздерге магнит өрісінің бір несін сіз көрсетейін мынандай мынау магнит өрісінің бір несі иә так мынау не болып кетті қайтадан мынау магнит өріс деп алайық та иә түсіндіре алдым ғой заряд не істейді осының бағытымен жүре ма демек бұл лоренс күші дәл осы зарядты центрге бағыттайтын күш центрге тартқыш күш мынау f лоренс болса мынау бізде f центрге тартқыш күш сұрақ былай бөлшекке әрекет ететін күш мына жерде осыған әрекет ететін күш қандай күш дейді яғни бұл жерде бізде әрекет ететін күш бұл сұрақ былай келсе сіздер лоренц күшіне саласыздар егер ә, перпендикуляр бағытта қозғалған күшке әсер ететін күш немесе соны күшті тап дейтін болса сіздер лоренске саласыздар ал бұл жерде жай ғана бөлшекке әрекет ететін күш ешқандай күш әсер әрекет етпейді бұл жерде тыныштықтағы тұрған зарядты сұрап жатыр бізден тыныштықта тұрған зарядты сұрап жатыр түсіндіре алдым ба нәтижесінде бұл жерде тыныштықта тұрған электронның яғни ә, заряд берілмеген кезде демек ол тыныштықта тұрған заряд ол оған күш әсер етпесе демек не істейді ол қозғалысқа келе ма келмейді демек ответ не болады неге онда сонша мына мәннің бәрін берді деген сұрақ туындайды бізге неге мынаның бәрін қолданбады деген вопрос туындайды себеп себеп қараңыздар біз бұл жерде теория деген нәрсе бар да егер теорияны білмесек жаңағыдай шатасуға алып келеді қазіргі уақытта сондай бір есептерді құрастырған керемет құрастырған негізі мына бір оқу математикалық сауаттылық талап ететін есептер да мысалы егер теорияны білмесеңіз сіз лоренц күшімен табасыз лоренц күшін тапсаңыз шығып тұр негізі ә, ответі бар солмен шыққан кезде бірақ ол қате болады да бізге бөлшекке әрекет ететін күш ол ешқандай күш әсер етпейді тұрған дене қозғалыста емес бөлшек әшейін ә, заряд берілмеген туса заряд түсіндіре алдым ба өріске ток берілмесе ол қозғалысқа келмейді демек күш жоқ деген сөз түсіндіре алдым ба 28-де ампер күшінің формуласы дейді әрине ампер күші ол бізде f тен бил бил синус альфа дейміз бил иә, білім инновация лицей дегендер бар ғой <laughs> солай жаттап алсаңыздар болады бил бил деп так кеттік ары қарай отыз екінші есеп бізде жалпы ұзындық берілген тағы да механикалық кернеу берілген юнг моделі берілген салыстырмалы және абсолютті ұзару мәнін табу керек салыстырмалы және абсолютті салыстырмалы ұзару деген сөз міне тұр формуласын әдемі түрде беріп қойған абсолютті ұзару дегеніміз мынау тұр енді қараңыздар бізде мынандай форма бар еді осындай форма білеміз ба мынау бізге неге тең еді мынау мынау бүйтіп алайыншы мынау неге тең механикалық кернеу демек форма былай жазсам бола ма бүйтіп жазсам бола ма осы жерде менде дельта l тапқан кезде l механикалық кернеу мынандай болады иә все яғни не істедік енді ары қарай орындарына қоямыз әндер лдың орнына біз нені қоямыз екіні қоямыз анаған отыз бес онның неше дәрежесі алты астында жетпіс гига гига деген неше оның тоғыз дәрежесі 9 бен 6 қысқарады, мен жақта 3 қалады. Но 70 болып кетеді, иә? 70 пен 70 кетеді. Сол кезде дельта L-іміз неге тең болады? Оның минус 3. Шықты ма? Демек ол 1 мм бола ма? Енді бізге не табу керек? Мына форманы пайдаланып біз не табамыз? Енді қараңыздар. Иә, салыстырмалы жолды табамыз. 1 яғни 10-ның 3-ін бөлеміз 2-ге. Бұл бізге не кетеді? 0.5 көбейту 10-ның 3-і. Иә, ол деген сөз мынаған келе ма бізде? Мына бір азметке келеді, иә? 3.0 жылжиды, сол кезде мына болады, сосын барып тағы қайсысы болады с болады осы екі ответ бола ма и болды қалғандар келмейді деген сөз сұрақ түсінікті болды ма так сіздерге бір лайфхак айтып лай айтып дейін андай бір қазіргі таңда бас ауырған кезде не істеу керек деген сұраққа жауап берейік иә физикадан тыс болсын денсаулыққа пайдалы бір кеңеспен бөлісейік сіздермен қарапайым су бар ғой қайнаған су есеп шығарған кезде жандарыңызда бір қайнаған су немесе сарағаш, немесе сол сияқты су болса кәдімгі ешқандай кола напитки емес таза су болсын ә, бір 10-15 есеп шығарғаннан кейін бір жұтым су ішіп алыңыздар себебі адамның денесінің жалпы 80 процент судан тұрады ғой білесіздер иә яғни миға су көбірек керек болады ми шаршаған кезде су көбірек берсек ми шаршамайды бас ауру процесі болмайды сол үшін Э, он он бес жиырма есептен кейін бір су ішіп алғандарыңыз өздеріңізге пайдалы әрине бұл кішігірім денсаулыққа байланысты кеттік келесі 29 тоғызыншы есеп ә, заряд бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда потенциалдар айырымы 1 киловольт ә, жұмыс 40 микроджоуль жұмыс атқарады осы зарядтың шамасы тап жалпы зарядтың жұмысының формасы қандай еді иә бұл осы жерден заряд тапсам не болады жұмысымыз бізде 40 микро десе не болады азамат сөйлеп отырайық кішігірім кішігірім кило болса так сол кезде 40 көбейту оның нешелер есе болып кетті ол минус тоғыз деген нано бола ма қайсысы тағы g дұрыс g ответ екі ответ болады иә қалғандарымызда сұрақ жоқ па қалғандарымыз үндемейді біздің айжарқын апайымыз активный азамат бар басқа кісілер естіп отыр ғой басқаларға иә жақсы кеттік керемет көзілдірігінің оптикалық күші берілген екі д адамның көзілдіріксіз анық көру қашықтығы дейді осы бір есептің формуласын мен инстаграм парақшамызға телеграм парақшамызға салған болатынбыз есептің шығару жолымен жалпы ә, сіздер біздің осы инстаграм парақшаға немесе телеграм парақшаға тіркеліп қойсаңыздар күрделі деген есептер түсініксіз деген есептерді шығару жолдарын салып отырамыз оқушылардан немесе ә, біздің оқырмандардан келген сұраққа жауап беріп отырамыз көбірек сол кезде қарастырған болатынбыз жалпы формула қандай бізде жалпы формула қандай. формуламыз бар ә, бір бөлінген д нолевой азайтамыз бір бөлінген д даналевой дегеніміз бұл адамның жақсы көру қашықтығы д деген яғни анық көру көзілдіріксіз анық көру қашықтығымыз яғни дене мен ненің арасында бензеннің арасында демек бізге осы дыны табу керек қой иә д тапқан кезде иә не біз так былай істейміз бұл кезде бір бөлінге д азайтамыз әркім бүйтіп жазайын бірінші бір бөлінген д деп қояйын д ортақ бөлгіш неден берем. д нолевойдан берем. иә сол кезде бір азайтылған д нолевой көбейту д астында не болады д тапқан кезде автомат түрде не істейді орындар ауысады так болды міне қорытылған форма пайда болды и все енді финиш так 25 неше, неше метр болады так бірден азайтамыз 0.25-ті көбейтемін 2-ге неше так 0.25-ті 0.5-ке бөлсек неше И все, ответ шықты. 0,5 метр деген бар ма? Бар. G. Тағы свод. 50 сантиметр. H. Тағы болады. Болды, я? Иә? Кеттік арғарай. 31-ші есеп. 31-ші есеп, қараңыздар массасы елу грамм жебе 30 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары атылады қозғалыс басталған соң 2 секунд өткенде жебенің потенциалдық энергиясы және кинетикалық энергиясы сонымен қатар толық механикалық энергиясын табу керек ол үшін бізге не істеу керек ол үшін біз не істеуіміз керек 2 секундта неше метр биіктікке көтеріледі соны табуымыз керек дұрыс па ол үшін біз былай істейік негізгі соңғы жылдамдықты табамыз бастапқы жылдамдықтан азайтамыз житы деп қояйық Сол бастап бастапқы жыламдылығымыз нешеге тең? 30 азайтамыз. Не үшін азайттым? Керемет. Сол 10 метр секунд шықты, я? Иә? Ал енді биікті тау болам. В нолевой азайту G Т квадрат бөлу 2 деген форма бар, я? 30-ды иә? көбейтем 2-ге азайтамын. 10, ә, 4, екі сол кезде мына жақтан жиырма шығады мынау бұны қырық иә қырық метр иә дұрыс па енді алпыстан жиырманы азайтсам неше болады <laughs> енді ары қарай табайық потенциал энергияны табамыз м аш масса нөл бүтін оннан бес то есть нөл бүтін жүзден бес иә 10-ға және 40-қа. Неше? Мынау кетеді. Мына мен мынау кетеді. Сол кезде. Әй! 20 <laughs> метр болмай ма? А, 20 жол болмай ма? Иә. Иә, иә. Ә, кинетикалық массаны көбейтем жылдамдықтың квадратына бөлемін 2-ге. Масса 0,05 жылдамдық бөлемін екіге солай ма сол кезде неше шығады так енді толық механикалық энергия деген ау азамат біз жылдамдығымыз түзеп тұр ғой екі секундтағы жылдамдығымыз екі секунд өткеннен кейінге жылап ба азамат яғни бізде мынандай заңдылық бар жоғары көтерілген сайын потенциалдық энергия артады кинетикалық не істейді азаяды демек иә иә азаяды деген сөз жоқ жоқ жоқ иә жиырма екі де бес қосындысы ғана иә толық жиырма екі де бес потенциалдық жиырма кинетикалық кеттік ары қарай контурда конденсатордың сыйымдылығын төрт есе үлкен ә, конденсатормен алмастырамыз контурдағы жиілік жалпы жиілік тең бір бөлінген түбірасты ls яғни лаваш центр дейміз ғой иә естеріңізде ма томсонның формуласынан циклдық ә, жиіліктің формуласын ашамыз енді қараңыз бізде жиілігіміз кері пропорционал бір бөлінген неге әрине ә, түбір S-ке деп айтсам бола ма кері пропорционал ғой демек бір бөлінген 4 есе үлкен болса түбір 4 төрттен неше шығады бір бөлінген екі шығады иә демек екі жилікке қандай пропорционал ей олай емес асықпаңыз кері кері пропорционал кері пропорционал демек екі есе несейді? істейді деген болады солай ма яғни ә, екі есе кемейді болады иә бізге не табу керек жиілікті табу демек ответ g так кеттік ары қарай аха так тербемелі контурда конденсатордың сыйымдылығы төрт есе үлкен конденсатормен алмастырса яғни конденсатор төрт есе бен, яғни бастапқыда с еді ғой ол енді оны төрт есе немен арттырды да төрт э, э, төрт с болды да ол 4 төрт с болды да а иә иә арттырса деген мағынаны білдіреді ауыстырса деген иә дұрыс айтасыз так отыз төрт соңғы есебіміз қалған екен как раз бізде жеті минутымыз бар соңғы есепті асықпай быстро жасап тастайық так отыз ші есеп бізде э, жабық ыдыстағы массасы м газдың қандай да бір мөлшері сыртқа шығып кеткенде қысымы 40-қа, температурасы жиырмаға кеміді газ массасының өзгерісі жақсы кеттік олай болса біз есейміз бірінші болып массаны тапқан кезде пв маляр масса бөлінген рт деген формуланы білеміз ба Мендереев, Калапиран, солай ма азамат? болма? болды Қысым 40-қа азайған, демек, қалай жазамыз? Алпыс деп алсам, бұл неге тең 0,6-ға тең болады, е? Дұрыс Температура 20-ға кемісе, 0,8 е болады. Бұл олай болса, масса тең э, қысымның орнына 0,6 П, э, В, маляр масса бөлінген астында 0,8 э, рт. Бұл неге тең болады? 0,75 Так. Но, бізге нені береді? Массам бере ма? иә міне қараңыз массаны береді енді енді енді қарайық массаның өзгерісі деген сөз дельта м дұрыс па так м минус нөл жетпіс бес м бұл нөл жиырма беске иә не істейді ол нөл жиырма беске дейін не істейді а қараймыз ол 25 болады қараңыздар 25 пайыз болды дұрыс па енді оны біз артты ма кеміді ма деген вопрос бар мысалы қараңыздар 25 артты деген бар кеміді деген бар қайсысы дұрыс екендігін біз қалай білеміз вопрос сол жерде иә мхм бүйтеміз қараңыздар бізде мына 06 астында 08 болды ма үлкен сан қай жақта жатыр демек бұлған мынау қандай пропорционал демек не істейді бұл кемиді бұл кеміді өйткені мына жерде азайтып тұрмыз Сүндір алдым ғой демек ответ не болады бұл жерде э, ответ бізде получается бірінші с болады екінші д болады дұрыс па жақсы ә, бүгінде қарап отырмай бір есептің ә, бір нұсқаның басына жеттік қалай болды бүгін кішігірім біраз болса біреңе нәрсе болса да бір форма болса есімізге түсті ма біраз